abbiamo tempo per un po' di domande dal pubblico. così si sente, riusciamo a registrare. No, ma, sì, ma la mia più che, una, più che, una domanda era solamente una, mm, una, una cosa che mm, so, era più un dato che volevo sapere se aveva un fondamento o meno, ecco, da parte sua. No, perché a un certo punto ho sentito parlare delle, delle, delle retribuzioni nel settore dei servizi, ok? Che però non è la stessa cosa del costo dei servizi molto probabilmente, perché io, cioè, da quello che sapevo io, però non lo so, ho una conferma, mentre negli ultimi vent'anni, in particolare in Italia, non solo nel resto del mondo, ma sembra il costo dei beni mh, di consumo sono praticamente rimasti stabili se non anche diminuiti, no? cioè televisori, qualsiasi altra cosa. E il, il costo dei servizi, quindi non so, per esempio nel caso italiano poniamo, non so, eh, le autostrade piuttosto che le bollette, tutte queste cose qui, eh, invece sono incrementate, cioè il rapporto, no? E volevo chiedere questa cosa qui se non ha l'effetto di rendere il sistema nel complesso eh, meno efficiente. accennato prima al discorso dei blocchi sociali, interessante questa situazione italiana che però è vista in modo abbastanza eh, complessivo e omogeneo. Quello che viene fuori anche di rilevante anche nelle ultime votazioni è la contrapposizione fra eh, una specie di spaccatura, una specie di linea gotica che separa il nord, nord toscana da quello che è il sud fino però alle Marche, eccetera che evidentemente mostra appunto articolazione diversa di questa specificità italiana che comunque ha questi caratteri complessivi, però evidentemente si specifica in termini diversi. Volevo capire cosa ne pensate. Le, eh, in Italia le grosse aziende non ci sono più perché sono state quasi tutte vendute, è giusto? E, eh, la politica che è stata fatta era di ridurre comunque l'accesso al credito delle piccole e farle sparire dal mercato, <laughs> cioè quindi non abbiamo né l'uno né l'altro. L'euro, ha colpito soprattutto eh, le famiglie, quindi eh, lavoratori dipendenti che sono rimasti a reddito fisso o comunque anche svalutato hanno perso molto potere d'acquisto e eh, ha avvantaggiato i grandi, diciamo quelli più ricchi, no? quindi dove il consumo effettivamente non c'è. Come si pensa di poter far crescere un paese in queste condizioni, con questi criteri stabiliti perché dal 96 ci sono state tutte le, nostre, le grandi privatizzazioni e la maggior parte delle nostre aziende grandi sono state vendute all'estero, non ci sono, non ci sono neanche le aziende dei servizi, Enel, eccetera, eccetera. Allora, eh, domanda sull'ultima parte, produttiv sulla produttività. Eh, gli economisti mainstream, eh, io non faccio parte di questa schiera, però eh, sostengono e modellizzano in continuazione la produttività come qualcosa di esogeno, dipende da, da nulla che succede diciamo, uh, eh, spiegabile all'interno della teoria economica, sono degli shock. Il declino della produttività italiana, la stagnazione anzi della produttività italiana, spesso viene usato come controargomento per dire l'euro non ha responsabilità, le liberalizzazioni non hanno responsabilità, è un problema di classe imprenditoriale che non sa fare innovazioni, perché si dice da lì viene fuori. Invece in questa relazione è venuto fuori che anche le innovazioni vengono fuori proprio dal uh, rapporto all'interno del, delle imprese tra um, lavoratori e diciamo, manager di impresa, non so come chiamarli, insomma comunque eh, è una cosa che avviene proprio che quindi la precarizzazione del lavoro eh, è responsabile del declino della produttività. Um, ehm, una cosa che non si è toccata, allora innanzitutto la prima domanda è eh, cosa, si, cosa, rispondiamo agli economisti mainstream <laughs> che, che sostengono che la produttività sostanzialmente non dipende da questi fattori che abbiamo analizzato. Eh, seconda cosa, anzi altre due, uno il ruolo della scuola. Mm, contemporaneamente in questi anni si, fatto, si sono, stati, sono, stati, fatti dei tentativi di eh, riformare la scuola proprio per creare questa relazione tra istruzione e mondo del lavoro. Che risultati abbiamo avuto? Siamo in grado di dare un giudizio su questa cosa. Um, e l'altra cosa me la sono dimenticata, quindi... <laughs> no, no, non c'è bisogno di Vabbè, direi che c'è abbastanza, sì, casomai se mi torna in mente poi... Facciamo magari un secondo giro dopo, cominciamo a eh, lasciare cioè, magari facciamo un secondo giro come vuole lei, come preferisce. Non aspettate che risposte <laughs> alla bocca della verità. есть обелиск. mesmo son non, comunque le, le, le, si guarda sono completamente uh, fallimentari. In Italia c'è un problema più particolare. Se è vero quello che vi ho detto sulla formazione e la, la, produzione delle, delle competenze nel sistema produttivo italiano, la scuola è importante, però ricordiamoci che la scuola genera delle competenze generali, mentre altrettanto sono altrettanto importanti le competenze stretti che abbiamo celebrato fino più o meno al 1995 erano sostanzialmente di quel tipo là. Era basato sulla creazione di rapporti di fiducia che permettevano di supplire alla mancanza di dimensioni di scala eh, adeguate. Rapporti di fiducia che permettevano, e eh, ve lo dice uno che, che deve andare al proprio ufficio a Colonia, quindi compara <laughs> l'industria uh, eh, immobiliare italiana con quella permettevano agli artigiani o anche alle piccole imprese tedesche ed italiane di raggiungere livelli di qualità che non sono neanche comparabili con altri. Quindi scuola molto importante, altrettanto importante è il sistema di formazione e trasmissione di competenze, in cui l'Italia aveva trovato un suo modello che veniva anche celebrato. Io ricordo sta succedendo in Italia ma anche altrove è che allora, c'è un, una, una, fondamentale differenza fra il, il sistema politico e il sistema economico. Nel sistema politico, con tutti, in un sistema politico democratico, con tutti i suoi limiti, si fa astrazione dal indipendentemente dal reddito che è associato alla testa. Quindi bisogna, in un sistema politico, convincere la maggioranza. In un sistema economico i voti non si contano, si, si pesano. Quindi c'è una differenza fondamentale. In un paese come l'Italia, in cui c'è stata una stagnazione che dura da vent'anni, in cui, a quello che dicono le statistiche, le diseguaglianze non sono aumentate, ma sono rimaste molto Renzi era sostanzialmente un leader populista, un leader che diceva io sono un uomo, fidatevi di me, eh, mi libererò di tutti questi arsenali della vecchia politica, e della nazione. È chiaro, se, se, se, se, i parametri di riferimento dell'azione di politica economica non cambiano, quel leader si esaurisce quanto c'è voluto, c'è voluto anche troppo. Comunque si è esaurito, adesso ce ne sono altri che si presentano come nuovi, se non cambiano innanzitutto al, al sud la Lega, la Lega che l'altro, l'altro partito antisistema non può attecchire, cioè anche con la memoria corta del, del, del, del votante medio, questi si ricordano Salvini che faceva i cori sui napoletani con le rose, cioè, io sono pugliese, quindi cioè, non, c'è l'alternativa bassa scolarizzazione, mentre i partiti con alta scolarizzazione votano i partiti mainstream, che sono sostanzialmente i partiti della sinistra, sinistra liberale, sinistra terza via. 5 Stelle sono una peculiarità, per i 5 Stelle votano in maggioranza relativa persone con la laurea. Quindi che, è, è, è, fa parte di, di questo fenomeno di ricerca del nuovo, del Roman law Barami visto prima che il modello fordista andava in crisi eh, col vincolo dell'inflazione, no? eh, però in un'epoca storica in cui eh, l'inflazione era molto sensibile alla variazioni del prezzo del petrolio ehm, e una tecnologia dell'epoca appunto che, eh, che, non consentiva una capacità produttiva eh, così elevata come lo sarebbe oggi una situazione invece odierna in cui abbiamo visto che eh, l'inflazione non dipende così tanto dal prezzo del petrolio e con una capacità produttiva potenziale eh, enormemente superiore almeno per quanto si prospetta eh, dalle nuove tecnologie in arrivo eccetera eh, rivedere eventualmente questa, la, la, situazione del vincolo dell'inflazione sul modello fordista a eh, una situazione odierna se potrebbe essere riproposto in qualche modo fare una domanda ehm, che riguarda un po' anche eh, l'impatto delle nuove tecnologie in ehm, questi modelli eh, di, di, di produzione. Cioè se prima il lavoro veniva controllato soprattutto attraverso uh, l'orario di lavoro, cioè quindi uh, utilizzando quello come uno strumento appunto, uh, fondamentale. Oggi è forse più attraverso la precarietà, quindi la precarizzazione del lavoro che si riesce a controllare eh, i, i, lavoratori, sebbene poi l'elemento dell'orario di lavoro sia ehm, sempre eh, presente come, come, elemento di controllo. Tant'è che ehm, una delle posizioni che cui eh, accennavo prima magari in maniera eh, fra le righe, eh, contraria alla riduzione dell'orario di lavoro era appunto il fatto di perdita di quelle competenze intrinseche eh, del lavoratore, cioè che non riusciva a sviluppare tutta una serie di eh, conoscenze del, eh, del, modello, cioè, eh, del, modello, produttivo, delle conoscenze necessarie a un aumento di efficienza del sistema produttivo all'interno dei vari eh, settori e quindi una riduzione appunto andava a ridurre questo, a ridurre l'efficienza, a ridurre la produttività e quindi comportava maggiori costi, mentre invece questo poi è stato tradotto eh, paradossalmente dalle stesse persone che portavano avanti questo, eh, questi concetti si è tradotto in un aumento di eh, precarietà che comunque ha lo stesso effetto perché c'è una riduzione del, eh, dell'arco temporale eh, nel quale, nel quale, si lavora. E eh, parallelamente, eh, quindi, se da un lato la precarietà è diciamo, controtendenza rispetto a questa, a, a questa tesi, ed è, un, diventato un elemento di controllo capace anche di far perdere eh, potere diciamo, al, al, sindacato, quindi ai lavoratori organizzati che come abbiamo visto ha un impatto sul, sul, anche sulla produttività, quale può essere, mi chiedo se oggi, ehm, quale può essere lo strumento per cercare di creare un, ehm, un, maggior, un maggior, impatto da parte del, eh, dei lavoratori appunto in grado di eh, che poi appunto avrebbero anche, anche secondo questi modelli un impatto positivo sul, sul, cioè sul, sul sistema economico. E eh, in questo senso faccio anche una domanda eh, specifica riguardo al reddito di base non inteso come 5 Stelle intendo, quello reddito di base incondizionato, se può essere uno strumento in grado di eh, agevolare eh, questo processo. Lei mi sembra prima eh, mettendo in evidenza le cause principali della crisi nel modello fordista ha evidenziato appunto la, la, la liberalizzazione del movimento dei capitali. Quindi mi chiedevo se, eh, se vede come fattibile diciamo, l'introduzione di mezzi di riduzione di questa liberalizzazione e quali possono essere. gestione euro. Negli anni prima della crisi si è registrato un crescente deficit delle partite correnti anche a causa del differenziale di inflazione fra Italia e Germania, cioè l'Italia avendo un tasso di inflazione più alto di quello tedesco, i, suoi prezzi crescevano più velocemente di quello tedesco, quindi perdeva competitività. Ora l'austerità tra le conseguenze diciamo, non dichiarate ha avuto anche quello di eh, abbattere questo deficit riducendo la domanda interna quindi questa è una conseguenza negativa, come abbiamo detto, sulla produttività. Quindi vorrei chiedere insomma, come, come rilanciare l'industria italiana, la produttività all'interno di un sistema economico in cui gli aumenti di domanda interna in questo momento, dato, dato il tasso di cambio reale Italia e Germania, indurrebbero un maggiore, un maggiore eh, consumo di prodotti stranieri, quindi un deficit delle partite correnti no, assolutamente un aggancio a, quello che avevo fatto prima, no? perché mh, era legato alla liberalizzazione dei servizi, perché quello che è successo con la liberalizzazione dei servizi alla fine non è stato Команда, собственно, importante di questo. L'inflazione diventa un problema nel momento in cui le imprese si avvicinano alla piena eh, capacità produttiva e il mercato si avvicina le sue riserve, oltretutto le si erano imposte delle riparazioni alla Germania impedendole di esportare. C'era un doppio cappio e allora la Germania cercava di pagare queste riparazioni stampando moneta. A un certo punto quello, quello genera infusione, dai carta straccia. Non siamo cioè. ehm, Il L'impatto delle nuove tecnologie e precarizzazione. Chi è che ne fiscalità sul reddito eh, di base con le, con le notazioni. Quello precedente disponibilità a essere subordinato gerarchicamente. Se fosse possibile monitorare perfettamente la qualità e la quantità della prestazione di lavoro, non ci sarebbe bisogno mica del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciascuno sarebbe imprenditore. Infatti c'è un problema nell'economia a spiegare perché esistono le imprese, perché esistono i contratti di lavoro. Potrebbero esserci dei rapporti spot in cui io vendo io la mia prestazione di lavoro e la controparte sa esattamente, sa controllare i parametri di qualità e di quantità che corrispondono alla prestazione. Nuove tecnologie permettono in alcuni campi di fare esattamente questo. So esattamente che cosa il lavoratore deve fare, come lo deve fare e quindi posso, invece di dargli un contratto a tempo determinato, posso dargli l'equivalente di un contratto sconto. Quindi, elemento di precarizzazione. In alcuni settori, in altri settori, se io devo assumere, io, se devo assumere un posto, non lo posso dire, parlo di me, della mia esperienza, non posso dire tu devi fare questo, devi fare 15 regressioni con queste caratteristiche e mi devi cercare questi, questi dati ho bisogno di una persona che si senta investita personalmente, si senta investita personalmente, che sia disposta a investirsi. Quindi in alcuni settori, come tecnologie, sono l'organizzazione, in altri settori no, è necessario costruire un rapporto di lavoro fiduciario con un'intensificazione dei rapporti di fiducia. Il problema è cercare, il problema è fare in modo valori a bassa produttività esistono, devono esistere, ma devono essere anche esserci altri settori dove è gratuito con caratteristiche differenti. Reddito di base. non lo diamo cioè, ai cittadini, lo diamo a tutti, creiamo un magnete enorme per complicarci ulteriormente la vita dal punto di vista dell'integrazione e della tolleranza politica dell'immigrazione. Io penso invece che la soluzione si debba essere cercata altrove. Vuole replicare? no. Qualcuno vuole replicare su questo? che qua penso che ci sia un, un nutrito gruppo di, diciamo così, eterodossi o filo eterodossi, intendo dal punto di vista economico, penso che molti di voi eh, sapranno eh, che una delle proposte maggiormente spinte, cioè comunque che sono in ambito eterodosso, è quello eh, di fornire quello che viene definito lavoro minimo o lavoro garantito cioè invece di dare una eh, eh, retribuzione okay, non a fronte di una prestazione d'opera, eh, fornire una retribuzione a fronte di una prestazione d'opera, eh, quindi lavoro okay, eh, a, a, vantaggio, adesso a seconda di quello che si dice, nella Costituzione italiana si dice articolo 4, diritto al lavoro per tutti i cittadini, nel senso che la Costituzione italiana prevede che alcuni diritti siano specifici per i cittadini, questo non vorrei che poi si crei questa cosa che adesso lei ha detto adesso, cioè che si crei una disparità, su questo si può discutere, però sicuramente ha più senso, cioè almeno eh, ha tutta una serie di funzioni questa cosa, perché, perché questo permette di stabilire le condizioni eh, reali minime di lavoro, no? Cioè nel senso se il settore pubblico dice farò un esempio. Allora io garantisco eh, a tutti eh, i cittadini eh, un eh, lavoro retribuito, che ne so, con eh, l'equivalente di 8 euro l'ora netti per o 25 o, ore di lavoro settimanale, chiaramente questo setta uno standard a cui dopo tutto il settore privato deve parametrarsi, okay? quindi andiamo oltre alla, eh, a stabilire un salario minimo, cioè stiamo andando veramente a stabilire le condizioni reali di lavoro. Cioè, scusi, visto che cioè, la, mio, la, mia cosa era semplicemente questa, cioè che forse ha più senso fornire un lavoro piuttosto che <laughs> fornire un, semplicemente un reddito. Questo, questo, questo, questo Certo, ma que anche questo è un investimento. E poi chiaramente a questo, che viene definito, alcuni economisti lo chiamano la, eh, lavoro di ultima istanza, ci può essere anche il lavoro di prima istanza, cioè il settore pubblico che assume direttamente per concorso e questo è un altro eh, binario, ma mm, certo uno non esclude l'altro. cuándo la leggerete che bisogna creare una situazione di libero mercato dappertutto, non facendo neanche tanta attenzione ai rischi dei monopoli, eccetera, eccetera, perché comunque i fallimenti del mercato sono preferibili ai fallimenti dello Stato. Se si ha un problema, in inglese dice noi invece di fargli pagare le tasse gli diamo dei soldi. Quindi è una, è una posizione, ricordiamocelo che viene, viene da Milton Adesso io non ho fatto i conti, probabilmente non sarei neanche in grado di farli, però la mia impressione è che per finanziare un reddito di base bisogna tagliare tutto il resto, o no? Bisogna tagliare tutto il resto e questo ha anche dei problemi, perché se abbiamo trovare un lavoro simile a quello che hanno, perché la cosa gli consente di riutilizzare le skill che hanno, che hanno accumulato, non un sistema di ammortizzatori che ti costringe a prendere il primo lavoro che capita. Quello non, non solo è ingiusto, ma è anche inefficiente in questo sistema di trasmissione delle competenze, perché spreca l'accumulazione di competenze professionali che, che hanno richiesto anni registrare il professionale, anche gli investimenti da parte dell'impresa. Quindi abbiamo bisogno di un sistema di ammortizzatori sociali graduato, in cui per il lavoro hai a disposizione X mesi, possiamo scrivere quanti mesi, per cercare in tranquillità un lavoro simile a quello che hai, o migliore Noi abbiamo un mercato proprio di classe, non è solo esigenza tecnico-organizzativa quella che loro hanno è stata anche combattere il soggetto destrutturale, perché hanno capito che la riorganizzazione passava da, da destrutturare completamente finanziata dalla fiscalità generale. La contraddizione anche al nostro interno. Ogni tanto, come dire, lei mi per l'Occidente Sobre immediatamente con questo, questo regime di caso di cambio aumentano immediatamente le importazioni le esportazioni si riducono perché le esportazioni italiane sono particolarmente sensibili al prezzo ma le importazioni sono ancora più sensibili al reddito quindi la bilancia se le si considera in un'ottica più ampia, diventa immediatamente Evangelho